მინისტრი გიგლა აგულაშვილი. მოგესალმებით ბატონო გიგლა. გამარჯობა, თავისუფლებისა. გამარჯობა. ბატონო გიგლა, გამოცხადა ევაკუაცია თქვენგან გვაინტერესებს პირველ რიგში, რა გახდა ამის მიზეზი, რა პროგნოზები გაქვთ თქვენ? ვიცი ჯერ დავაზუსტოთ. ჯერ იხმარეთ ახლა სიტყვა ევაკუაცია, ამ დროს ადგილი აქვს პროცესი შევაჩერეთ, ანუ გაწმენდით ის სამუშაოები, დროებით შეჩერდა იმის გამო, რომ არის э, წვიმის ალბათობა, აღშეკრების ხეობაში დიდია, სამუშაოები დამთავრებული არ არის. შესაბამისად, ეს არის ელემენტარულად ციფრის ზომა, რის გამოც მომუშავე პერსონალი, ადამიანები და ტექნიკა გამოვიყვანეთ და დროებით სამუშაო შევარჩიეთ. კი ბატონო, შეჩერებულია პროცესი. დიახ. როგორც კი წვიმა გადაივლის, შემდეგ მუშაობა გაგრძელებს. რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ? რამდენად არის საშიშროება, რომ ისევ მასშტაბური იყოს ეს სტიქია და რა ზომები, უსაფრთხოების ზომებია ამის გარდა მიღებული? ალბათობა არის, როგორც სინოპტიკოსები გეუბნებიან, 60-70%-იანი, მაგრამ 10 და 20%-იანიც რომ იყოს, თქვენ ვალდებული ვართ რომ პირველ რიგში ვილაპარაკოთ და ვიფიქროთ და ვიბრუნოთ ადამიანთა უსაფრთხოებაზე. დიახ. რომ სამუშაოებს მეც მოვახდებ და გავაგზავნებ. 14 კილომეტრიანი ზონის რუბელია, თბილისის თავზე გიახლოვდება. ამიტომაც ჩვენს მიერ ერთად პირისების საფრთხესთან ერთად მიღებული გადაწყვეტილება ჩემი აზრით არის ამ შემთხვევაში ყველაზე ადეკვატური. დიდი მადლობა კურიერის კითხვებს გარემოს დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი პასუხობდა